Тема сегодняшней лекции, уважаемые зрители, абортное поле. Так что же такое абортное поле? Физическое тело плода изымается, а остается абортная аура. Аура живет своей жизнью. Это душонка неродившегося человека. Исследования многих западных ученых дали, э, дали очень шокирующие результаты так известный, известный на Западе Бернард Натсон, директор специальной клиники, за, то есть за годы своей работы сделал 60 тысяч абортов. И заснял фильм, где показано, что происходит, когда в тело женщины вторгается хирургический инструмент. Плод мечется, он не знает, куда деться. Он делает различные, различные движения. И этот фильм называется «Безмолвный крик». И здесь пульс и сердцебиение, сердцебиение этого неродившегося ребенка 200 ударов в минуту. Он широко открывает рот, словно, э, словно безмолвно кричит. Эта лента называется «Безумный крик». Жизнь, человеческая жизнь начинается с момента оплодотворения, а не через две недели, как муссируется всюду в прессе. И плод – это не передаток какой-нибудь, это не передаток женщины, да, почка или типа яблоко или сливы, которые можно сорвать. Это жизнь. И практически сделанный аборт равносилен убийству. Плод живет своей жизнью. У меня есть диагностическая карта беременной женщины, где показано, как живота, выходят щупальца и трогают окружающих. То есть щупальца или невидимая энергетическая рука не неродившегося ребенка. Он трогает окружающих, отца, мать, э, детей. То есть он знакомится уже заранее. И это трогает, э, до глубины души трогает. Передо мной карта женщины, Татьяна, вид сзади. И здесь черным цветом показано абортное поле. Свойства абортного поля с маточной зоны, э, оно движется вверх по каналам и меридианам. Если абортное поле застрянет на маточной зоне, то это стойкие бесплодие, невынашивание плода, изыскование плода, выкидыши всевозможные, все, это всевозможные выкидыши. Если абортное поле застрянет или задержится, локализуется на животе, то это причина многих внутренних заболеваний, от которых таблеток нет. Дальше на легких это может быть астма, туберкулез. На голове депрессия или склонность к психическим заболеваниям. Так что бездумно рисковать своим телом, навлекать на себя болезни, как говорят в народе, дурное дело нехитрое. Для этого есть все возможные у нас защитные то есть методы, контрацептивы всевозможные и так далее. И чрезвычайно глупо делать не так, не так, а усугублять свою судьбу, свое здоровье и так далее. Свойство абортного поля, э, оно в теле человека, в теле женщин держится бесконечно долго. И здесь надо уметь помочь этому полю выйти. Медицина не знает таких э, методов, способов. Это все известно в целительстве, в народном целительстве. Да. А абортное поле откладывается также и на мужчине, давшем согласие на аборт. Но у женщины абортное поле э, обладает, активизируется, обладает гораздо большей разрушительной силой, чем на мужчине и ритуал, который предполагает, так сказать, избавление от абортного поля, действует очень эффективно. Эффективность это сказывается, ну, практически сразу улучшается состояние здоровья, уходят многие заболевания по непонятной, причине, непонятной для врачей причине. Но здесь много много специальных особенностей. Да. Особенность эти выражается в том, что поле обладает излучением. Называется он некробиотическое, то есть мертвое излучение, что губительно сказывается на легких, на голове и на половой сфере. Практически женщина – Многие женщины, которые имеют абортное поле и не одно. У меня на прием на прием была женщина, у которой было 40 абортов. 40, думайте, 40. Но она не сказала, она пришла с другой причины. Когда я начал работать, то с тела женщины раздались голоса, мальчишечьи, девчоночи, целый, целый хор голосов. Это, конечно, на грани фантастики. Э, женщиной, женщина, обуяла запоздалое раскаяние. И она прямо от меня ринулась к окну. Я с большим трудом ее перехватил. Так что очень надо подумать. Я читал лекции на эту тему, получаю письма на эту тему. Одна женщина мне сказала по телефону, как можно давать материал о такой мерзости. Но ведь это надо знать. Если вот вы, уважаемые, красивые, здоровые женщины, девушки, будете знать об этом, вы остановитесь. Потому что же действительно именно не родившийся ребенок, это же действительно не ваше, так сказать, приобретение, вот, приобретение это ваше но вы не имеете над ним, над ним права. Это практически убийство. Закон у нас разрешает. Да, закон еще в советское время принятый, преднамеренное, так сказать, э, удаление или предмет удаления или аборт, так называемый. Но он не, не оправдывает женщину, которая сделала этот аборт. И Мои, мои вам пожелание, что если у вас эти абортные поля есть, то здесь избавление от абортного поля должна быть система. Это не так дело, что Бог на душу получит, это положит и бесконечно молиться. Молиться надо знать, и надо знать систему. Есть так называемый ритуал избавления от абортного поля на сайте, у, нас, у меня на сайте он есть. Сайт www.детибогов.су Там дано, в целительской страничке дано, как дан, дана, дана сама форма ритуала. Без ритуала у вас просто ничего не получится. избавление от абортного поля – это функция церкви. Целитель не имеет права что там манипулировать, там, снимать, там, удалять, нейтрализовать и так далее. Если какой-то исцелитель искает это, то вы попали в серую бестолочь, которая ничего не знает, которая позорит само, цель, само целительство. Я желаю вам от души прочитать этот материал, продумать его, да. Если вам что-то непонятно, позвонить по телефону на сайте. И как говорится, да поможет вам Бог.